Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Allora me l'avete richiesto e ho deciso di ascoltare le vostre richieste Quindi eccomi qui a fare la lista dei 30 ragazzi che potrete incontrare in Giappone Allora che dire, innanzitutto grazie per esservi visti il video mio dell'altra volta In cui vi dicevo le ragazze che vanno per la maggiore in Giappone e spero che questa classifica lista anzi dei ragazzi vi potrà piacere vi dico subito che purtroppo me ne intendo un pochino meno sull'argomento momento e anche le categorie sono un pochino meno definite almeno pensavo in realtà facendo le ricerche su vari siti giapponesi ho scoperto che sono veramente definite e le ragazze hanno delle idee molto chiare su che tipo di ragazzi vogliono e che tipi di ragazzi invece non vogliono quindi vi leggerò insieme la lista e spero vi divertirà ragazzi veramente vi farà morire dal ridere io prima di fare questo video ero convinto che esistessero soltanto quattro tipi di ragazze principalmente i ragazzi erbivori, i ragazzi carnivori, i ragazzi chiabezzuroro, ossia carne avvolta in un cavolo, e i ragazzi asparabeco, che sono praticamente degli asparagi avvolti nella pancetta. Che già detto così direi, ma se ma che cazzo dici? Vi do ragione. Però ragazzi, sono sicuro che dopo aver visto questo video capirete perfettamente che cosa voglio dire e capirete perfettamente in che categoria classificarvi. A fine video farò anche un test, quindi non perdetevelo. Comunque ragazzi, prima di iniziare vi chiedo chiedo gentilmente di lasciare già il mi piace così sulla fiducia e commentate già, già che ci siete e adesso prendetevi comodi, vi prendete una bella tazza di tè o cappuccino e andremo a leggere questa lista. Io ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, spero che nessuno si scandalizzi e che nessuno si offenda e volevo anche ricordarvi che ad aprile organizzerò un viaggio in Giappone eh, un altro Giappo Tour con Blueberry Travel e saremo io e il mio amico Mangaka quindi sono contentissimo di potermi fare il mio secondo tour con Mangaka perché vabbè è il mio grandissimo amico è una delle persone più simpatiche che conosco su YouTube conosco anche tanti altri come Eriko, Erikyoba Bao, che ne so Sol Mafia e niente questo tour io la cosa che ho chiesto a Blueberry era di tenere il prezzo il più basso possibile perché l'anno scorso l'avevo fatto costava un pochino di più quest'anno invece siamo riusciti a tenere il prezzo sui 1000 euro anzi un po' meno per farsi una settimanina a Tokyo insieme a me quindi chi volesse venire vi lascio in descrizione il link per prenotarvi mi raccomando scrivete Sebakit se venite dal mio canale Iniziamo dai primi, che era quelli che conoscevo anch'io, che sono i ragazzi erbivori. Sono degli uomini piuttosto timidi ed indecisi che rispettano le decisioni delle donne. Vi chiederanno in continuazione la vostra opinione e che cosa volete fare. Si lasciano condizionare molto facilmente da quello che volete fare voi e non hanno un grosso impulso sessoso. Sono una tipologia di ragazzi che comunque magari in Italia non va molto per la maggiore il ragazzo erbivoro, ma per le giapponesi è un ragazzo estremamente popolare, però se volete mettere mettervi con un ragazzo erbivoro consiglio che vi do fate voi la prima mossa altrimenti questi non la faranno di sicuro poi sono i ragazzi carnivori che come dice la parola è l'opposto dei ragazzi precedenti ossia sono molto sicuri di sé fanno la prima mossa loro sicuramente sono carismatici e si relazionano molto bene con gli altri tuttavia sono anche molto testardi ed egoisti passiamo alla terza categoria di ragazzi che sono i ragazzi onnivori zashokuki danshi questi ragazzi hanno delle caratteristiche sia degli erbivori onnivori che dei carnivori. Particolarità a questa tipologia di ragazze vanno bene una haba molto hiroi di ragazze, ossia vanno bene tutte, basta che respirino. Passiamo ai ragazzi cane, ossia gli inukei. Questi sono come dei cani, quindi molto fedeli, sono amichevoli e adorano essere lodati e coccolati proprio come un cane. Comunque anche questa è un'altra tipologia di ragazzi molto popolare tra le ragazze giapponesi. Il loro opposto sono i ragazzi gatto, ossia i nekokei danshi, che questi invece sono una tipologia che è molto meno popolare tra le ragazze perché i gatti sapete è molto più difficile entrare nel cuore di un gatto. Io personalmente, vabbè, adoro sia i cani che i gatti, ma preferisco i gatti. Tuttavia questa è una delle personalità che cozza maggiormente con le ragazze giapponesi perché appunto queste ragazze sono egoisti, pensano sempre tra loro stessi e adorano anche stare da soli a meno che non hanno bisogno di qualcosa e fanno parte di questa categoria i ragazzi che si approfittano molto delle ragazze e anche gli osto per esempio non so se sapete quelli che vanno a bere con le donnine e cercano di spigliarli più soldi possibili ecco c'è una categoria di ragazze che vanno pazze per loro che sono le ragazze infermierine definirei sapete quelle ragazze che si fanno trattare malissimo da un uomo e poi dicono io lo posso cambiare vanno solo capiti quindi sono proprio come un gatto che scappa e queste povere pazze che cercano in qualche modo di rincorrerlo ecco passiamo alla sesta categoria che sono gli uomini cactus um, Vabbè, gli uomini piante che sono i Shokubutsu Danshi Ero un po' titubante a mettere questi ragazzi in questo elenco Perché devo dire che non mi piace molto la terminologia Shokubutsu Danshi Perché per definire un ragazzo in coma o completamente paralizzato in giapponese direste Shokubutsu no Jotai Come se dite sono ridotti a dei vegetali Però non si tratta di ragazzi in coma o di ragazzi paralizzati in questo caso Ma si tratta di ragazzi che sono estremamente passivi A cui non interessa né il romanticismo né il sesso hanno bisogno di una piccola quantità di cibo e hanno un corpo sottile e delicato e hanno la caratteristica di muoversi veramente poco proprio come delle piante quindi non amano uscire di casa o fare le uscite soprattutto questa tipologia odia uscire con tante persone quindi se avete una compagnia di amici non portatevi dietro un shokubutsu, da, danshi perché sarà veramente di intralcio e non vi potrete godere la serata passiamo adesso ai ragazzi bestia che sono i Moju Kei sono i ragazzi diciamo ora ora che vabbè a voi che siete italiani se non capite il giapponese non vuol dire niente però i ragazzi ora ora sono sono praticamente una digievoluzione dei carnivori quindi vogliono fare tutto loro sono dei ragazzi estremamente possessivi in realtà questi ragazzi non amano ma eh, come dire vogliono possedere la ragazza quindi eh, gli diranno come vestirsi che persone può frequentare quale non possono frequentare loro potranno fare quel cazzo che vogliono mentre le ragazze dovranno subire e come ve l'ho descritta sembra una tipologia di ragazzi che sicuramente non farà impazzire tante ragazze direte voi ma invece c'è da dire che in Giappone ci sono tante ragazze che sono contente di farsi dominare da questi uomini personalmente io penso che se un ragazzo si comporta in questo modo non vi ama e, e, poi soprattutto specie di queste ragazze vabbè qua non l'ho messo in lista però spesso usano le mani e possono essere anche molto violenti cioè veramente un piccolo tassello tra essere un uomo bestia e essere una bestia di uomo Andiamo avanti con la prossima tipologia che mi ha fatto spanzare dal ridere che sono gli uomini sale e vi assicuro che non capivo che cosa sono gli uomini sale però questa è una distinzione che non si fa in base alla personalità ma è più una distinzione del volto perché in Giappone dovete sapere che ci sono varie tipologie di volto ci sono quelli con le facce più koi o quelli con le facce più sui io per esempio la mia faccia è piuttosto koi perché ho gli occhi molto grandi il naso comunque vabbè alto e le labbra carnose per i giapponesi il mio volto è molto koi perché poi la mia faccia è anche piccola e le parti sono abbastanza grandi per un italiano magari il mio naso non è particolarmente grande i miei occhi non sono cioè no, i miei occhi forse sono grandi lo stesso però ho il viso abbastanza diciamo non così uh, i miei, i miei tratti non sono così pronunciati però rispetto a un giapponese evidentemente sì questi sono definiti ragazzi salsa di soia oppure ragazzi salsa tare diciamo mentre i ragazzi shio che vuol dire ragazzi sale sono quei ragazzi più semplici che hanno dei tratti estremamente minuti e delicati come per esempio può essere Yuzuru sapete il campione mega olimpionico di pattinaggio artistico lui per esempio ha questa tipologia di volto e devo dire che sono una tipologia che piace molto a molte ragazze giapponesi cioè ci sono le ragazze a cui piacciono di più i ragazzi stile straniero magari come quelli di Okinawa con il viso molto coi e ben definito però ci sono anche quelli che invece preferiscono una tipologia magari con dei lineamenti un pochino più delicati ecco personalmente a me le giapponesi piacciono di più con questa tipologia delicata per esempio Eriko e anche Kumiko sono due ragazze con una faccia piuttosto sui tutte e due molto belle eh, per carità però una faccia sui mentre il mio amico a caso per esempio ha una faccia molto Koi mentre il mio altro amico Mitsu ha una faccia un pochino più sui sono entrambi due bei ragazzi però hanno dei tratti somatici diversi ecco attori come per esempio Ayano sono considerati ragazzi sale o anche Ninomiya degli Arashi è considerato una faccia sale mentre magari una faccia salsa di soia sarebbe sempre prendendo gli Arashi Matsu Jun lui ha la faccia molto più Koi mi sono soffermato fin troppo sui ragazzi sale passiamo ai ragazzi tossi difficili sono i ragazzi diciamo a cui piacciono le donne senza tempo quindi sono innamorati della donna un pochino più all'antica che sa cucinare, non amano le donne indipendenti e quelle in carriera quindi della categoria del video delle ragazze andrebbero pazzi per le ragazze aspiranti casalinghe mentre non andrebbero d'accordo con le ragazze in carriera per farvi capire in poche parole poi ci sono i ragazzi insetto Allora qua vi devo fare una piccola lezione di giapponese per farvi capire che cosa intendono per ragazzi mushi Insetto in giapponese si dice mushi Però mushi lo potete scrivere o con il kanji di insetto appunto quindi mushi Oppure lo potete scrivere con questi due kanji che vogliono dire letteralmente non visivo oppure ignorare Sono i ragazzi che non vi cagano di striscio sempre un po' pessimisti, sono dei ragazzi anche che si concentrano molto sul lavoro, quindi è una tipologia di ragazzi che finisce con restare single. Andiamo avanti con i ragazzi a digiuno, questi sono ragazzi che magari sono appena usciti da una triste storia d'amore e quindi non vogliono mettersi con un'altra e preferiscono per un periodo focalizzarsi sul lavoro o sui loro hobby da distinguere con i ragazzi erbivori perché probabilmente questi ragazzi potrebbero anche essere dei carnivori che hanno ricevuto una grossa delusione e quindi per un periodo scelgono loro di diventare passivi capito quindi non è che necessariamente questi ragazzi sono passivi questa è un'altra categoria di ragazzi che è particolarmente popolare tra i giapponesi che sono i ragazzi nukumen che sono praticamente quei ragazzi che ti tengono caldo quindi sono dei ragazzi gentili pieni di passione che seguono i loro istinti quindi anche molto sessosi ad adorano gli animali solitamente e adorano anche i bambini. Sono molte donne in carriera che per sfuggire allo stress della società vogliono a casa un ragazzo di questo tipo che le scaldi per bene e oddio. E sono anche detti ragazzi cashmere proprio come la pregiata lana. Andiamo avanti con una tipologia di ragazzi che mi sta particolarmente sul cazzo che sono i ragazzi iena. I ragazzi iena sono quei ragazzi che comunque sono carnivori però sono quei carnivori che però mm, diciamo che non fanno la prima mossa se non sono sicuri di eh, vincere diciamo quindi se non sono sicuri di poter conquistare la tizia non vanno all'attacco quindi sono dei ragazzi che targetizzano le tipe che sono appena usciti da una storia d'amore molto triste quindi che sono deluse molto vulnerabili o magari che hanno subito che ne so hanno perso il lavoro capito quindi sono depresse e quindi vanno all'attacco proprio come le iene continuiamo con i ragazzi subculture i ragazzi subculture sono tutti quei ragazzi diciamo questa diciamo non è una categoria che racchiude un singolo ragazzo ma è una categoria cultura che racchiude più ragazzi che diciamo che non sono i ragazzi normali per esempio magari dei ragazzi con i capelli verdi o dei ragazzi magari di youtuber <laughs> perché anche quelli spesso finiscono in questa categoria perché ancora per eh, il Giappone fare lo youtuber è una cosa molto subculture o magari non lo so magari sono i ragazzi per esempio eh, che sono in una band o i cosplayer cioè sono una serie di categorie ecco eh, tipo gli emo per esempio finirebbero in questa categoria e devo dire che sono una tipologia di ragazzi che non sono popolari con tutte le ragazze giapponesi però magari c'è una parte specifica di giapponesi che sono estremamente attratte soltanto da questo tipo di ragazzi per esempio i cantanti visual cake che si presentano così sono una tipologia di ragazze che magari per la giappina tipica non, non sono particolarmente interessanti o fighi però c'è una categoria di ragazze che sono dette bangya che sono queste ragazze che vanno a tutti i concerti bangya band gear quindi sono le ragazze che vanno pazze per i ragazzi delle band che invece se le scoperebbero dalla mattina alla sera passiamo a adesso un'altra categoria che sono i ragazzi otaku voi penserete sicuramente che sono i ragazzi quelli che si trovano ad Akihabara che quindi vanno pazzi per gli idol che giocano ai videogame dalla mattina alla sera e che eh, guardano gli anime e leggono i manga in realtà sì questi sono ragazzi otaku però otaku in giapponese non vuol dire soltanto fanatico di anime manga ma è anche una persona che è fanatica di un qualsiasi cosa per esempio ci sono magari ragazzi che sono fanatici dei treni dei templi della fotografia capite ce ne sono un milione quindi è una tipologia di ragazzi che vi sconsiglio perché comunque sono dei ragazzi che sono interessati soltanto alla loro passione al loro hobby quindi non avranno un interesse in voi così grande da superare questa sua mania quindi diciamo che è molto difficile stare con questa tipologia di ragazzi potete stare con questa tipologia di ragazzi solo se avete degli interessi in comune vi posso fare un esempio la mia amica Akidires è insieme a Joy Joy è un otaku però anche Akidires è un otaku quindi condividendo la stessa passione si sono trovati e stanno benissimo insieme hanno veramente un'ottima relazione e hanno anche un sacco di interessi comuni quindi se vi interessa un ragazzo otaku dovete perlomeno condividere un interesse altrimenti mm, alla lunga secondo me sarà un po' difficile o lui rinuncia alla sua mania o voi vi iniziate a interessare alla sua Vabbè ragazzi, che dire, stoppiamo quel video, scusate devo stopparlo perché veramente il video stava diventando troppo troppo troppo troppo lungo Quindi diciamo che continuerò venerdì all'1.45 quindi veramente non perdetevela perché vi farò la lista degli ultimi 15 ragazzi Ragazzi scusate ma non potevo far durare questo video 40 minuti, perdonatemi e accendetevi la sveglia e noi ci vediamo venerdì all'1.45 Vi aspetto numerosi eh del test lo farò a fine del prossimo video. Ciao!